некая обязанность, возложенная на каждого человека. Что самое великое и важное из дел, которыми Всевышний Аллах обязал каждого человека – Сейчас, иншалла, узнаем ответ на этот вопрос. Запишите вопрос и ответ на арабском языке себе в тетрадь. Выучите его наизусть, поймите его смысл и повторяйте каждую неделю, чтобы не забыть. ما أول واجب علينا وما أعظم واجب أوجبه الله علينا التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وهذا متضمن لإفراد الله بالربوبية ومستلزم لإفراده بأسمائه وصفاته قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل Какая самая главная обязанность на нас? И что самое великое, которым нас обязал Аллах? Это ат-тавхид, единобожие. Это уединение Всевышнего Аллаха в поклонении. И это включает в себя также уединение Аллаха в господстве. И обязательно вытекает отсюда уединение Аллаха в его прекрасных именах и качествах. Сказал Всевышний Аллах, Сури ан и мы послали в каждую общину посланника, чтобы он повелевал людям, поклоняйтесь одному лишь Аллаху и сторонитесь Торута. Сторонитесь поклонения чему-то, кроме Аллаха. Какое право у Аллаха на своих рабов? И какое право у рабов перед Аллахом? ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أخرجه الشيخان من حديث معاذ رضي الله عنه Какое право у Аллаха на своих рабов? И какое право у рабов перед Аллахом? Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, право Аллаха на своих рабов, чтобы они поклонялись одному лишь Аллаху и не предавали ему в сотоварищи никого и ничего а право рабов перед Аллахом, чтобы он не наказывал того, кто не предает ему в сотоварищи никого и ничего. Хадис приходит Аль-Бухари и Муслим со слов Муаза. Да будет доволен им Аллах. Какой самый тяжкий грех? Какой самый тяжкий грех? Какой самый тяжкий грех? ما أعظم الذنوب وما أعظم شيء نهى الله عنه الشرك وهو عبادة غير الله تعالى فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء Какой самый тяжкий грех? И что самое великое из того, что Аллах запретил нам? Это оширк, многобожие. Это поклонение наряду с Аллахом кому-то или чему-то другому. И кто отведет хоть мельчайшую вещь из поклонения кому-то, кроме Аллаха, тот стал многобожником неверующим. Сказал Всевышний Аллах в суре ан поистине Аллах не прощает многобожья, но он прощает то, что кроме этого, тому, кому пожелает.